Als nächstes kommt Nina als Mikrofon. Ihren Text wird übersetzt und jetzt auch mein Text wird übersetzt von Renato in Gebärdensprache, weil es jetzt um Zugänglichkeit geht von der Pride und von der Welt. Herzlich willkommen, Nina. Hört man mich? Ja, super in just a a year and half, So. Thank you very much. Super, danke. perfekt. Okay, thank you very much. Also, ähm, hallo zusammen. Mein Name ist Nina Müllermann. Ich bin Akademikerin im Bereich Disability Studies und außerdem bin ich hier als Vorstandsmitglied äh, von dem Verein Selbstbestimmung.ch. Das ist ein Selbstvertreterverein für äh, die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Wir haben hier an der äh, Zurich Pride einen Stand zusammen mit dem Verein Einfache Sprache. Und außerdem arbeiten wir dieses Jahr zusammen mit der Zurich Pride, damit diese barrierefreier und zugänglicher wird. das ist übrigens hinten beim Essen, da kommt ihr also vielleicht sowieso vorbei, ähm, dient dabei als Kompetenzzentrum in Sachen Zugang. Und in dieser Zusammenarbeit mit der Zurich Pride haben wir schon sehr viel erreicht. Zum Beispiel gibt es ein zweites barrierefreies äh, WC auf dem Gelände, da könnt ihr den Schlüssel bei uns am Stand holen. Es gibt äh, zwei Tuk-Tuks, die morgen bereitstehen für die, die den, äh, die Demo nicht zu Fuß bewältigen können. Und wir vermieten auch gratis Rollstühle an unserem Stand für die, die das Gelände nicht zu Fuß bewältigen können. Außerdem, was mich persönlich total freut, äh, hat das Gelände hier neue Kabelbrücken, die total einfach sind mit dem Rollstuhl zu bewältigen. Das finde ich super. Und dann haben wir natürlich den wunderbaren Gebärdedolmetscher Renato hier, der die äh, Darbietungen übersetzt. Vielen Dank, Donata. Und natürlich ist uns, uns klar, dass damit noch nicht alle Barrieren an der Zurich Pride beseitigt sind. Und unser Ziel ist aber, dies bis zum nächsten Jahr noch zu verbessern. Und da brauchen wir auch eure Hilfe, damit die Pride wirklich eine Pride für alle werden kann und nicht nur eine Pride für einige. Und zwar wäre es uns wichtig, dass wenn ihr irgendwelche Inputs habt in Sachen Zugang, dass ihr die uns meldet oder den, den Mitarbeitern an der Pride meldet, damit wir diese angehen können. Und es ist wichtig, Inputs von Menschen mit den allen möglichen unterschiedlichen Bedürfnissen zu sammeln. Also bitte gebt uns Feedback, wenn ihr irgendein Feedback habt. Wir freuen uns sehr, mit euch zu demonstrieren und zu feiern und Zürich zu zeigen, wie wunderschön die Vielfalt der Menschen ist. Ihr habt, wenn ihr an unseren Stand gekommen seid, vielleicht schon diese tollen Fächer gesehen. Die sind sehr hübsch und neonpink, das gefällt mir sehr gut. Und da steht die Zahl 225.000. Die steht für die schätzungsweise 225.000 Menschen mit einer Behinderung in der Schweiz, die auch lesbisch, schwul, bi, trans oder queer sind. Diese, das ist nur eine ungefähre Zahl, denn dazu gibt es keine genauen Angaben, weil es keine Interessensvertretung oder Anlaufstellen gibt von Menschen, die beiden Communities angehören. Und auch sonst gibt es einige Diskriminierungen, die sich überschneiden. Es gibt dadurch eine intersektionale Benachteiligung, die vor allem auch dann gespürt werden kann, wenn die Gleichstellungsbewegung von Menschen mit Behinderungen nicht auf LGBTQIA-Plus-Anliegen eingeht oder wenn Behinderungen, die auch lesbisch, schwul oder queer sind, in der LGBTQ-Plus-Community auf Barrieren stoßen. Ein solcher Fall machte letzte Woche Schlagzeilen. Das war der von Lynn Selvin. Sie ist lesbisch und blind und sie wurde mit ihrem blinden Führhund nicht in die Bar Stonewall Inn in New York hineingelassen. Obwohl das Gesetz dies auch ausdrücklich als Diskriminierung belegt, denn Blindenführhunde gelten als Hilfsmittel und sind auch zugelassen, wo sonst andere Tiere nicht zugelassen sind. Das Stonewall Inn sagt euch vielleicht zum Teil was. Das ist die Geburtsstätte der Pride-Bewegung. Dort fanden 1969 die Stonewall-Aufstände statt, die danach auch zu The Pride und zum Christopher Street Day führten und die Pride soll eigentlich an diese Aufstände erinnern. Dass Selvin gerade an diesem Ort im Frühling 2018, einige Wochen vor der Pride, äh, wo Pride-Veranstaltungen auf der ganzen Welt stattfinden, von dem Stonewall in, auf diese Weise diskriminiert wurden, betrifft mich sehr und sollte, sollte uns alle betroffen machen. Und es zeigt, wie wichtig es ist, intersektional zu denken. Aber der Vorfall kann uns auch motivieren, Brücken zu schlagen, Berührungsängste zu verlieren und intersektionelle Diskriminierung als Problem wahrzunehmen. Wir müssen daran arbeiten in unseren Communities und in der Gesellschaft allgemein. Es ist auch wichtig, Brücken zu schlagen zwischen den zwei Communities, weil die zwei Gleichstellungsbewegungen auch sehr vieles verbindet. Beide kämpfen gegen Vorurteile und Diskriminierung Beispiel werden auch Menschen mit Behinderung oft angestarrt oder müssen mit Aussagen oder Kommentaren zu ihrem Intimleben rechnen. Wie zum Beispiel, äh, kannst du überhaupt Sex haben? Wie funktioniert denn das bei dir? Außerdem setzen sich beide Gleichstellungsbewegungen die, für die Teilhabe in der Gesellschaft ein, dafür, dass sie sich selber sein können, ohne Angst zu haben. Ohne deswegen ausgeschlossen zu werden. Und beide setzen sich für die rechtliche Gleichstellung ein und deren Umsetzung. Das Motto der Pride dieses Jahr ist Same Love, Same Rights. Und die Schweiz braucht dringend ein Ehegesetz, welches nicht diskriminiert bei Paaren, die nicht heterosexuell sind. Wenn es um Behinderung geht, ist Same Love, Same Rights auch ein wichtiges Thema. Oft fällt es Menschen mit Behinderungen an dem richtigen Zugang zur Aufklärung und erst recht zu einer Aufklärung, die nicht von Heterosexualität ausgeht. Da sind wir wieder bei der Intersektionalität. Und auch in Institutionen von Menschen mit Behinderungen kann, kann es oft an Privatsphäre fehlen und an einer Intimität. In der Schweiz sind wir nicht sehr weit fortgeschritten, wenn es darum geht, Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, dass sie zu Hause leben und eine Intimität und ein Privatleben ausüben können nach ihrem eigenen Wunsch. Und wir sind auch nicht sehr weit dabei, sie zu unterstützen, wenn sie eine Familie gründen möchten. In der Tat wissen einige von euch vielleicht, dass in der Schweiz bis vor circa 30 Jahren schon fast routinemäßig Zwangssterilisationen von Frauen mit Behinderungen durchgeführt wurden. Die Schweiz ist hier kein Einzelfall. In 1999 wurde eine Studie in Deutschland durchgeführt, die bestätigte, dass mehr als ein Drittel der erwachsenen Frauen mit einer Behinderung sterilisiert waren. Dies hat sich zum Glück verändert in den letzten 20 Jahren. Auch finde ich es sehr schockierend, dass es erst 2017 zu einer Verletzung der Menschenrechte erklärt wurde, dass Menschen, die trans sind, sich sterilisieren lassen sollen, um offiziell als ein anderes Geschlecht anerkannt zu werden. Und hier sind wir wieder bei der Intersektionalität. Eine Selbstbestimmtheit über den eigenen Körper ist eine Voraussetzung dafür, Liebe und Sexualität auszuleben. Im Jahr 2018 ist Same Love, Same Rights leider immer noch keine Selbstverständlichkeit. Egal, ob es um die Ehe für alle geht, um das Thema Behinderung oder um die Rechte von Transmenschen. Und das müssen und können wir ändern. Dass Selbstbestimmung.ch und der Verein Einfache Sprache dieses Jahr zum dritten Mal an der Pride dabei ist und dass wir einen Stand hier haben und mit der Zurich Pride zusammenarbeiten, ist dem Engagement von Peter Fischer zu verdanken, der hier vorne sitzt. Er ist der Präsident von Einfache Sprache, hat selbst eine Behinderung und ist schwul und er engagiert sich in beiden Bereichen großartig. Dieses Jahr kam dann Lea Herzig auf uns zu, die Präsidentin der Pride. Und sie hat alle unsere Anliegen extrem ernst genommen und im Windeseil ist so viel umgesetzt. Wir können es fast nicht glauben. Also vielen Dank auch Lea. Austausch, der dadurch entsteht oder entstanden ist, ist sehr wichtig, denn nur so kommen wir weiter. Wir müssen Kontakt zueinander suchen, egal ob hier an der Pride oder im Alltag, denn gemeinsam sind wir stärker. Es ist mir persönlich auch wichtig, dass wir uns nicht nur für diejenigen Rechte und Gleichstellungsfragen einsetzen, die uns gerade persönlich betreffen, und in den 24 Jahren, seit es die Pride gibt, hat sich sehr viel bewegt und es kann sich noch sehr viel mehr bewegen. Wie gesagt, gemeinsam sind wir stärker. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Pride. Besucht uns an unserem Stand, holt euch einen wunderschönen Fächer und bitte, bitte gebt uns Feedback zum Thema Zugang, wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt. Danke.